так hammaga xayrli kech mm, qisqacha pul ishlanish haqida marketing любой odam status butiga keldi startni bosdi полный registratsiyadan o'tdi s birdan boshlanadi pul ishlanish holati s bir statusni sotib olasiz 100 rublga mana shu 100 rublga sotib olgan statusingiz sizni borligingiz uchun 8100 rubl beradi sizni borligingiz uchun boyagi statusda olganligingiz uchun matritsada tushib bo'lganligingiz uchun yuz sakkiz ming yuz rubl foyda beradi ana endi e, yo'q menga sakkiz ming yuz rubl bo'ladi kutib o'tiraman qachon kelishini desangiz kutib o'tirsangiz boyagi pul sizni balansingizga keladi a endi aktivniy faol ishni e, yuritishni boshlasangiz уже pul tez ko'payishni boshlaydi birinchisi ellik foiz har bir shaxsiy odamdan ikkinchisi har bir shaxsiy odam ikkinchisi har bir shaxsiy odam 100 rubl ishladimi sizni taklif qilgan odamingiz 100 rubl ishladimi uni 100 rubli o'zini kissasida bo'ladi sizga bu e, yana bonus qilib 10% beradi bu degani 100 rubldan 10 rubl agar 1000 rubl ishlasa 100 rubl 10 ming rubl ishlasa 1000 rubl и так далее 10% farqi yo'q nechta sizni shaxsiy taklifingiz bo'lsa ham ular pul ishlayveradi siz 10% ishlayverasiz bu bitta momentda a endi bu botni ichini qancha faol rivojlantirsak ekstra bonus keladi ekstra bonus har bir bitta odam qo'shilsa bitta odamdan ham kelib qolishi mumkin ikkita uchta bu qancha aktivni bo'lsa o'shancha e, yaxshi bo'ladi endi katta bonuslar katta statuslardan boshlanadi besh olti yetti endi o'nga aytmayman yetti sakkiz mana shu statuslardan нормально boshlanadi bonus e, a endi taklif qilish qanday mana просто ссылкаlarni jo'natib tashlaman mana bunga kirchi mana yerda pul ishlab bo'lar ekan mana odamlar ishlayapti bo'ldi pul qanday ishlanadi nima qiladi mana videorolik mana ko'ringlar bo'ldi yoqsa давай ketdik birga ishlaymiz bo'ldi boshqacha gap kerak emas e, ishonaman ishonmayman deganlar ular turaversin man kelib qarab ko'rgin mana odamlar pul ishlayapti bu misol uchun xapago'yni e, emas там odamlar bir biriga e, boyagiday tosh otib o'ynaydigan Прям реально ish tizimi bu как сообщество рабочий va ishchi o'rin yaratish deyiladi. Ya'ni ishchi o'rin yaratish. Oylik bizni qilgan ishimizga qarab chiqaveradi. Biz qancha tez ishlaversak bizda oyligimiz shuncha tez ko'taraveradi. Endi bizda oyligimiz ko'taraversa, значит bizdan keyingi odamlarda ham oyligi ko'tarayotgan holat bo'ladi. O'shaning uchun e, salgina e'tibor bersalaring, bu bot vashi денежный кран. E, endi pulni qanday yechamiz pulni payer kashlogiga yechamiz yo bo'lmasam e, bir birimiz misol hamkorlar o'rtasida bir biriga kabinetdan kabinetga pul yuboradigan e, knopkasi bor yo o'shanda yechamiz yo через payer kashlog orqali yechamiz pulni yechishda shu kabi muammo yo'q o'zbekistonda turganlar so'm kartasiga so'm qabul qilib oladi rossiyada turganlar любой kartasiga через payer bemalol e, pulni o'tkazib olaveradi u mana shunday bo'ladi o'zbekistondan qo'shilish через so'm mana обменникlar ham bor mana e, kecha bittasi tashladi e, ishlab turibdi boyagi mayda summa bilan e, boshlanishiga o'n besh ming bilan bemalol birinchi уровеньni olib boyagi s birni olib boshlash mumkin taklif qilinish holati qancha tezlansa bir kunda kerak bo'lsa ikki yuz dollar ham ishlasangiz bo'ladi bu moment a endi bir oyda qancha ishlash mumkin desak bir oyda 2000 dollar ham ishlasa bo'ladi 2000 dollar ham ishlasa bo'ladi 500 dollar спокойно ishlasa bo'ladi 1000 dollar спокойно ishlasa bo'ladi faqat harakat qilib misol uchun e, men kirdimmi значит men bu yerda bir narsa qilishim kerak tappir tuppir misol uchun 50 ta 60 ta odamni 15000 ming so'mdan qo'shilishadimi bo'ldi ular ham xuddi narsani shuni qilish kerak chunki ularga ham ko'proq pul tezroq kerak o'shaning uchun 15000 ming so'm riskovать qilib Э, какой то потеря oladigan darajadagi э, pul emas o'n besh ming bilan boshlab sal ko'zi ochilgandan keyin tushungandan keyin statuslarni e, iloji boricha s beshgacha ko'tarib qo'yish kerak chunki qancha vish статуслар tepa statuslar bo'lsa shuncha daromad yana to'rt besh baravar ko'p keladi bu status botda ishlanish momenti